Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Sekarang kami berada di e, gedung sekolah SMP Negeri 8 yang dulu yang sekarangnya diubah menjadi SMP 10. e, tujuan kami ke sini untuk supaya mengingatkan kembali nostalgia kita waktu di, S, di SMP dulu. Jadi sekarang e, eh, saya bersyukur, e, saya Ulfianora serta teman-teman Rina Nyet ya. Rizal dan sekarang kita berada di depan ruang ASTM. ya. ingat ya ini ruang ASTF ya, yang penuh kenang dengan Pak Genta ya hmm. uh, ruang ASTF kami mengambil video kenangan ya inilah yang jari-jarinya salah-salah ketik kena pukul dengan Pak Junta tahun 1988 dapat juara sepak takraw tingkat Riau, Provinsi Riau Alhamdulillah saya sebagai apit kiri dan Dedi Tekong kemudian Arif sebagai apit kanan Alhamdulillah kita membawa piala tingginya hampir satu meter setengah tapi pialanya belum ketemu dengan saya sekarang kita dahulu uh, bagi teman-teman yang ada kenangan di dalam ini ingat ada juga Sri Hartini Wida siapa lagi Eka Sartika semua ini lokal kita waktu kelas 1 dan kelas 2 tahun 1987 dan 88 ayo siapa yang duduk belakang yang bandel-bandel dulu ayo ingat yang ingat saya nomor 2 nomor 2 dulu sampai kakinya pernah kena kutu. kelas 2 dulu nih kelas 2 kelas 2 4 ya ibu kelas 4 ya kelas 2 4 ya enggak iya. sama semua halo adik-adik semua Siapa yang dulu kakinya kena lecut di sini oleh Pak Junta? Tunjuk tangan. Oh, Pak Junta ya kan? ya, ayo ingat-ingat ya Rudi. Hai Rudi. Di sini lokalnya Rudi nak ikut. Oke, kelas 31. siapa yang kelas 31 kemarin? 31. Ya, kan lokalnya. Ada yang mirip? Ada yang mirip nah. Ada yang mirip 31-nya. Yang 31-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 32 ya. ah, siapa yang punya nomor lagi ya di sini teman-teman? Silakan. Ya, ada yang mana teman yang menjadi kelas 3 yang banyak penuh kenangan antara Nora dan titik-titik. Oke, sip. Nah, ini lokal 34 yang alhamdulillah saya berlokal di sini bersama ya? Wak, ya, ah, wakil eh wali kelasnya Bu Marnis. Marnis. Yang sangat ibu sangat cantik jelita. <laughs> Ini anak-anak saat ini. Dan saya duduk di mana belum? saya oleh Bu Marnis. Ibu, saya kangen Bu. Ini lokalnya Kalimah. Banyak makan di sini. Eh, orang di mana? Eh, coba silakan duduk mana ya kan inanya duduk mana paling belakang ya paling suka ngerjain ya ini kakak ini bandel dulu nih suka ngerjain ngerjain nih iya Sri Mojo ke belakang itu Ina siapa Ina? Sangkayana kaki gitu, tahu besok bakwan, besok mohon dibayar ke panitia aja nanti panitia yang minta maaf ke Allah gitu ya ya Ina saya ini kantin kita sekarang di ruang osis jadi yang dalam ya silakan eh, eh, oh ya dulu bapak yang jual gerobak jual minum jual dari semua kawan semua siapa yang sering telat atau bandel yang pernah diginiin oh, diginiin diginiin siapa pernah nih Hah? ini nih yang di sini didukung nih yang bandel-bandel ah, pasti ketawa kan ketawa kan ayo ingat kan ayo Herman yang sering cabut yang melawan Pak Juta kita di SMP 8 uh, eh, telah selesai Alhamdulillah semoga video kenangan ini akan berguna bagi kita anak cucu kita oh, sekarang uh, wajah bangunan SMP 10 eh, SMP 8 yang sekarang sudah dijadikan dulu Lanjut. panas ya udah cukup sekian dan terima kasih wassalam